өрде бабалынды Чыққан күн батмайынча Өзімді тапмайынча бүгүн да улап чыктым сапарымды көңүлдү ыза басып ашып тормун сазына жалгыздыктын батыптырмын дүйнөмдү жоготсом да табылгыс жомоктон да жүрөкөй жалын болу ашыққанмын жаштырып тұрып үшін жамалыңды Бүгін даулап шықтым сапарымды Табылғыз жомоқтонда Дүйнімді жоғылсомда Жүрік өйлесіңде қатып тұрмы От болып жалы Ашыққанмын жаштырып кешке кемелбеген жеңем деген азыр мен баяғы эмес жашық